Oke okay guys, balik lagi channel gue Rizukta, channel GSL guys. Sekarang gue sampai ke uh, Girls Generation lagi guys. Kemarin gue habis ngeliat tuh pertama yang uh, Forever One guys ya. Itu gila tuh makin matang banget guys ya. Maksudnya dari segi vokal, video klip itu gue gue malah kayak flashback guys. Gue ngeliatnya SNS yang zaman-zaman dulu guys ya. Tapi mereka gila kayak kayak girl band baru ini guys, baru mulai tau gak lo. Muka-mukanya tuh masih awet muda banget, parah. Oke, ini sekarang gue akan lanjut ini ada yang spesial nih guys ya ini yang judulnya Villain Villain ini katanya yang songwriting itu adalah Tiffany sama si Suyang guys yang gue denger dengar guys ya. Koreksi kalau gue salah juga guys. Sama dia juga si Tiffany itu yang menjadi vocal director. Jadi gue sedangkan seorang vocal director tuh penting banget untuk mood sebuah lagu guys ya. Jadi gue penasaran banget. Kita langsung lihat aja guys. Ini yang line distribution guys ya. Let's go guys ceplak. Eh, kok udah setengah? Sorry sorry guys, sorry kepencet kepencet. Oke, okay. galak ya. Oke, okay. dia pakai sampel ya di belakangnya. Dimulai sama Tiffany. Oke. Okay. Wah, intimate uh, mixing vokal juga asik banget. Kalian bisa dengar rate dia punya vokal, guys. Oh, nice. Pemilihan reverb, delay, segala macam juga asik. Oke, okay, kasih chop. Hmm. Kenapa ya? Gue gue kalau sama DJ Yoyon guys ya, selain dia emang gue gue, udah tahu dia DJ guys, tapi dia cara untuk ngerap di part yang dikasih sama dia guys, gue nggak tahu gue terlalu selalu keren guys, selalu keren guys, dapat sengaknya masalah guys, nih guys. Ngeflownya asik banget. Oh. Oke, kemana? Sunny, oke. Okay. Sunny juga diam-diam guys ya. Ini juga salah satu the best vokalnya dari SNSD guys. Nggak tahu deh mood-mood mereka tuh benar sangat dewasa untuk ngasih emosi ke part-part mereka guys. Aduh manis banget. Dia pakai doubler vokalnya kayaknya ya. Anjir karakter berubah loh. Kalau gue nggak lihat ini guys, nggak lihat uh, eh, yang disebut, gue nggak tahu nih orang yang berbeda guys ya. Ternyata masih Sunny. Mm. Oh shit, man, come on. Anjir, serius guys, Tiffany sama Soyong tuh nyiptain lagu. Eh, gue Soyong ya, Soyong. Ini gila nyiptain lagunya guys, gila. Lihat bass lainnya guys dituti sama gitarnya sedikit distortion atau enggak ascend guys saya pakai suara yang lebih kayak arah gitar guys lihat guys. ini guys di sini. Pero that Damn. Serius gue salut sama Tiffany guys ya. Dia bukan hanya cantik doang guys, tapi di balik itu dia punya taste. Lihat guys, ini pas dia uh, vokal tuh rada ke depan, tapi pas backing vokal dia vokal lebih ke belakang dan lebih wide dan lebih roomy guys. Nih guys. Depan. Movementnya ada banget guys. Oh, keren banget. SNS itu gila guys sebenarnya guys. Kalau kalian perhatiin detail guys ya. Hmm, Teon. Nggak, ini vokalnya guys. Nah kalian kalau ngetik satu vokal guys, ya, ngetik vokal kan hasilnya kan raw terus rada-rada kering dan segala macam itu ya, gantung ruangan dan lokasi dan pemilihan mic dan preamp guys ya. Tapi lihat guys nih, vokal Teon guys mix asik banget tuh mixingnya bagus guys harmoninya oke okay. vokal director Tiffany mantap rap oh bukan hmm ganti Yuna sekarang ya. Gila nih vokal director seorang Tiffany guys Maksudnya tight banget ya vokal-vokal partnya mereka guys Oh man, come on. Serba bisa guys. Ini gue juga nyaru guys ya vokal uh, vokalnya gue pikir pakai harmoni ternyata sin pam pam pam pam pam pam, pam gitu-gitu guys ya di sini. Iya gue pikir vokal guys. Keren guys, jebakan King Kong guys. Hmm, movementnya, boom, boom, aduh movementnya bagus banget guys, ampun deh. Tuh. Dan makin atas naik. Soyong. Oh damn, keren guys, kualitasnya bagus banget. Triplet lagi sial. Ah sih. Tengok, tengok, gede. Tengok, tengok gede. Keren, balas-balas antara vokal sama instrumen guys. Keren. Damn. Ah, dan ciri khasnya belum pernah hilang guys ketika mereka Yunis kayaknya rada shouting inilah guys ciri khas SNS banget soundnya guys nih guys dapat manja seksi itu guys aduh saturate nih oh manis Sani Sani gila Gila tapi benar-benar guys ya kalau kalian peduli ya, peduli sama dia punya cara masteringnya guys. ini benar-benar kayak hard compress dan benar-benar tuh matiin dia punya attack-attack guys. Kayak ke gitu guys. Tapi in the good way guys. Chordnya Uh, harmoni. Ah, segitu cuman dc sa itu udah kayak seksi banget suaranya guys. Ini benar-benar vokal ngedirectnya gila guys karakter Tiffany gue asik ya wow ini gue masih banyak PR nih guys you better run summer night ya ah Yoyon Wah wow, gila ini produce musiknya pecah sih Asli Cuma ending ya agak sedikit-sedikit eh, nuansa-nuansa reggae gue juga denger guys ya beberapa kali nih guys ya. Tapi gila gue pusing guys mereka bisa ngedirect vokal Tiffany tuh punya bener-bener uh, apa ya mood-mood yang dikasih setiap first uh, ref itu segala macam guys mereka benar-benar itu kan kalau vokal director punya tanggung jawab juga guys cara mus intonasi artikulasi dan segala macam guys dan dia nailed it guys untuk semua personilnya juga nailed it banget di tiap part-part yang dikasih guys cara mereka nge nge, nge, balance juga secara mixing -nya. ini semua gue suka banget guys full saturate hard compress dan segala macam kill oke guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share komen di video tunggu lagi gue akan react semuanya guys dari uh, album barunya dari eh, SNSD guys atau Gold Generation. Ditunggu aja guys. Thank you for watching. Bye-bye guys. Vlog.